carta e penna <clears throat> carta e penna non riesco a dormire ho bisogno di carta e penna tranquillante per la mia mente i rumori i colori le luci scarico tutto nell'inchiostro sangue che dà vita a un'anima, un'anima che vuole uscire, e vuole scavalcare queste mura, troppo soffocanti per chiamarsi casa. Mi sento chiedere, confessa. E lei piccolina ride. Ride perché sa tutto, ma non lo può raccontare. In troppi ignorano, in pochi ascoltano Nessuno percepisce. Chi mai di voi l'ha vista? Non io.